አይቻልም። ብሞክር መጃጃል ነው የሚሆነው። ታማኝን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳይ ላይ ለአንድም ቀን ለሁለትም ቀን ጆሮውን የሰጠ ሰው የማያውቀው ይኖራል ብዬ አላምንም። of course ከዛ በፊትም በ artistic እንትኑ ብዙዎቻችን የምናውቀው ነው። በህይወት እያለ ዘፈን ሁሉ የተዘፈነለት ነው። ግን አንድ ነገር ማለት የምፈልገው regardless ግን ብዙ ክብር ቢሰጠውም ብዙ attention ቢሰጠውም ግን የእሱ ትህትናውን ነው ደግሞ ማደንቀው ምንጊዜም ሲከብደዋ ያለውኝ ሰዎች ሲነሱ ሲከብደው ያለውኝ ሲያመሰግኑት ሲከብደው ያለው እና ያ ትህትናው ደግሞ በየትኛው ቦታ በሄድበት ከክብር ክብር እየተሰጠ ነው ያለ ነው። ጠንካራ የሀገራችን ጠበቃ ነው። ቃሉን አይቀይርም። መስመሩ ዝንፍ አይልም። ያልሆነ scandalous የሆነ outrageous የሆነ ነገር አይናገርም። ሁልጊዜ የሚናገረውን የሚያውቅ አስተውሎ የሚናገር እንደገና ደግሞ ብዙ ሰዎች ንግግር ያደርጋሉ፣ ብዙ ሰዎች ጽሁፍ ይጽፋሉ። ግን every time የሚናገራቸው ንግግሮች ውስጥ አንድ ፍሬ ነገር ነው ሰው ይዞ የሚሄደው ወደ ቤቱ እና ትልቅ የሀገራችን ጠበቃ ነው። እድሜውን ጤንነቱን ይስጥልን፣ እድሜውን ያርስን፣ ቤተሰቦች ሁሉ ይጠብቅ። Thanks, A drought has caused the loss of the spring. እንደምናመሻችሁ። እስኪ ሰላምና ፍቅርን መተሳሰብን በልባችን መዝራት የሚችል የሁላችንም አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ሙስሊም እህትና ወንድሞች ካላችሁ እናንተም አሰላሙ አለይኩም እላለሁ። እየቀረጻችሁ ነው። ዘንድሮ መሳሳት አይቻልም ታውቃላችሁ። አንዴ ከተሳሳቱ በቃ ድሮ አንድ ሰው ሰፈር ውስጥ ሲሰክር የግሮሰሪው ባለቤት የግሮሰሪው ጎረቤት እና ምናልባት የአካባቢው ሰው ነው የዛን ሰው የስካር የሚያየው በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በኢትዮጵያ በተለይ ሰካራምና እብድ በዝቷል እና የሰካራሞቹ የተለየ የሚያደርገው ስካራቸውን ዓለም በሙሉ ነው የሚያዩ። ለመልካም ነገር የተሰራው ፌስቡክ ማንም ሰው ተነስቶ ዝም ብሎ ሰክሮ ሲናገር ታያላችሁ። ካሜራውን ያስተካክላል፣ ይሰማችኋል ይላል፣ ገባገባ በሉ እንጂ ይላል ከዛ አንድ ሙሉ ክፍለ ሀገር ህዝብ ይሳደባል። ተቆጨ እና እብድ የበዛበት ዘመን ነው። አንድ ሰው ሰፈር ውስጥ እንዲህ እየሰከረ ካስቸገረ ወይ በቤተሰብ በጎረቤት ይመከራል። አሁን ግን ሁሉም በየቤቱ አንዳንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ከፍቶ መቀጥቀጥ ነው። በቃ ዓለም ለስልጣኔ የጀመረውን የስካር ማስፋፊያ ደግሞ የሚያሳዝነው አንድ ሰው ሰክሮ የተፋውን ሌላው like share ይላል እንደ መልካም ነገር። አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ አንድ ሰው ወጥቶ ሙልጭ አልቦ ይሰልባል። ይሄ የብደትና የስካር ዘመን ግን ይበና ይጠፋል። ሀገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ ይህን ያህል ተስፋ የሚያስቆርጥ ምናምን አይደለም። እና ጨለማ መስሎ የታየን ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በብዛት የምናየው ሰካራሞችን ስለሆነ። ጤነኞቹ ፈርተን ተደብቀዋል። በቃ ጤነኞቹ እንዳውም የራሳቸውን መክፈት አይደለም የተከፈተውን ለማየቱ ይሳቀቃሉ። ለዚህ ነው የሰካራም ድምፅ በዛ እንጂ አሁን እንደሚታሰበው ኢትዮጵያዊነት አሁን በእንዲህ አይነት ግርግር የሚጠፋ መስሏችሁ ነው? እንዲህ like like like እና ዝም ብሎ እንደዚህ በቪዲዮ ምናምን ኢትዮጵያ የሚፈርስ ዩናይትድ ኔሽን ተሰብስቦ ያወገዘው መርዝ ቦምብ ተጥሎ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያዊነት አልፈረሰም። እንኳን በፌስቡክ ማንም የወጣ መደንፋት ይችላል። ኢትዮጵያነት ጥብቅ ነገር ነው እንዳይመስላችሁ። በየ ምናምኑ የሰከረና ያበደ የተናገረ በተናገረ ቁጥር የሚፈርስ እንዳይመስላችሁ ይህ እውነቴ ነው። በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር ነው የሚለው እና በእርግጥ ነው ይሄ ወቅታዊ ጉዳይ የሚያሳስባቸው ሰዎች አሉ። በተለይ በቅርቡ እኔ አሁን እንግዲህ ያው እንዲህ አይነት መድረክ ሳገኝ ነው የራሴን ሀሳብ የምናገረው እንጂ ከዛ ውጭ እንደ ድርጅት መግለጫ አላወጣም ወይም ፕሬስ ኮንፈረንስ አልሰጥም። ስለዚህ ታማኝ ምን እያረክ ነው እያለ ብዙ ሰው ይጠይቀኛል። በተለይም የአማራ ተጋድሎ፣ የአማራ መብት፣ የአማራ አክቲቪስት የሚባሉ ሰዎች ወጣቶች በከፍተኛ ደረጃ የጻፉልኝ፣ የደወሉልኝ፣ በኢሜይልም በግልም ያናገሩኛል። አብዛኛውን ህዝብ ላይ ምንድን ይሄ እንደ አዲስ የመጣ የአማራ አማራ ሚል ለእኔም ግራ ገብቶኝ ነበረ። እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለንም የሚሉ ኦሮሞዎች ሰልፍ ሲወጡ ሄጄ ምን ሆናቸው ነው ብያለሁ። ቢከፋችሁ እንመካከራለን እንጂ ወዴት ነው የምትሄዱት ብያለሁ። ሰው አመመኝ ሲል ምንህን ይባላል እንጂ አላመመህም አይባልም። ይሄ እኔ የማምንበት ነው። ይሄ የእኔ የግል እምነት ነው። ስለዚህ አማራዎች ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆኑት የሚለው ሁላችንም መጠየቅ አለብን። ዝም ብለው ግን እንዳልሆነ ተረድቻለሁ። ላለፈው ሀያ አምስት ዓመት እኔ የተወሰኑትን አናግሬያቸዋለሁ። አንተ በኖርክባት ኢትዮጵያ በአማራነት ምንም ደርሶብህ አያውቅም። እኛ የደረሰብንን አታቅም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያሉ ልታስገድለን ነው። በኢትዮጵያ ስም አለቅን። እኛ የደረሰብንን መከራ አንተ አታቅም። በጣም የተማረረ በጣም የተከፋ ስሜት አየሁባቸው። ዝም ብለው ግን አይደለም፣ እውነት አላቸው። ሀያ አምስት ዓመት በገዛ ሀገራቸው እንደ ባዕድ ዜጋ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተገፍተዋል፣ ተሰድበዋል፣ ተሸማቀዋል። ለኢትዮጵያ ድህነት መከራ ሁሉ ተጠያቂ ተደርገው በቃ በየቦታው አንገታቸውን ይደፉ ተደርገዋል። ይሄ እውነት ነው። ይሄን ተቀብሎ ያቀባበለ የፖለቲካ ድርጅት ሁሉ አለ። ይህ ውሸት አይደለም። ግን አገር በብሶት ፕሮግራም አይጻፍም። ፖለቲካ አገር እንደ ሀገር መቀጠል አለበት። አዎ በደል ደርሷል። ግን በደላችን ኢትዮጵያን እንድንጠላ ያደርገናል እንዴ? በኢትዮጵያ ውስጥ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት ኖሮ አያውቅም ይሏቸዋል። ሁሉም ሁሉም ሲናገሩ በየትኛውም ጫፍ ያለ okay። በኦሮሞ በኩል ተበደልን ብለው የሚናገሩትም ሲናገሩ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድም ቀን የዲሞክራሲ መብት ኖሮ አያውቅም። የትግራዮቹም እንደዛው ይላል ሌላውም እንዲሁ ይላል። አገር ማለት ህዝብ ከሆነ ህዝብ ደግሞ በፈቃዱ መሪ ካልመረጠ በማጥፋት ነው ሀገሪቷ እየተወቀሰች ያለችው። ህዝቡ ምን አረገ? ህዝቡ ባልመረጠው መሪ ለተፈጸመ በደል እንዴት ተጠያቂ ይሆናል? ማ ማንን ነው እየጠየቀ ያለው እንዴ? በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የዘር ፖለቲካ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በዓለም ላይ ውጤታማ ሊሆን አይችልም። ውጤቱ አደጋ ነው፣ መጠፋፋት ነው፣ መገዳደል ነው። ይሄ እውነት ነው። ባለፈው ጊዜ ኢትዮጵያ ካልተበታተነች የኦሮሞ ሕዝብ ነፃነት አይመጣም ያሉ ሰውዬ ነበሩ። ሌሎቹ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት የሚባል የለም ሆምለሶች ናቸው ምናምን ብለው እችም ያልተባለ ነገር የለም። እያንዳንዱ ግን ልንሄድበት እንችላለን። ኢትዮጵያዊነት እንደሚባለው ዝም ብሎ ደብተራዎች የጻፉት ሞት መቶ ዓመቱ ነው ሰባ ዓመቱ ነው ኢትዮጵያዊነት እንደሱ ነው። እሱ በመጀመሪያ እኔ አለኝ የሚለውን መረጃ አላውቅም። በዓለም ላይ ሶስት ሃይማኖቶች እንመልከት፣ ክርስትና፣ እስልምናንና ጁ ሶስቱን ያቸው እነዚህ እንግዲህ በሺ ደረጃ የሚቆጠር እድሜ ያላቸው ናቸው። አይደለም አይደለም፣ እንስማማለን። መጽሐፍ ቅዱስ የአማርኛ ትርጉም አለ፣ የእንግሊዘኛ አለ፣ የተለያየ ቋንቋ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ ማንም የማይቀየሩ። ራሻ ብትሄዱ፣ ፈረንሳይ ብትሄዱ፣ ቻይና ብትሄዱ ክርስቲያንና መጽሐፍ ቅዱስ ካሉ ድረስ ያ መጽሐፍ ቅዱስ አለ አይደል? እዛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሰላሳ ዘጠኝ ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ የሚል ቃል አለ። ደብተራዎች ላይ ጻፉት። ኢትዮጵያ በአማርኛ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚል አለ አይደል? ሂዱና ፈልጉት አለ። ማን የጻፈው? የኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ ነው የጻፈው። በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢትዮጵያ ያን ያህል ጊዜ ስትጠራ ተረት አይደለም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 12 እስከ 13፣ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1፣ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ቁጥር 16 እያን መሄድ እንችላለን። እዛ ውስጥ የምታዩት የኢትዮጵያን ስም ነው። ማነው ያስመዘገበው? የተወካዮች ምክር ቤት፣ ኢሂድሪ፣ ኢህአዴግ ማ ይሰባ ሺህ ዘመን ያላት ሺህ ዘመን ታሪክ ያላት ሀገር ነች። ዝም ብሎ ማንም ተነስቶ ቦቅ ባለው ቁጥር በሚናገረው አይደለም ታሪክ የሚጻፈው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚገኝ የሺህ ዘመን ታሪክ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ። ወደ ምስልምናው እንሂድ። ወደ እስልምና ከሄድን እኔ እኔ ራሴ ከምናገር ምክንያቱም የነቢዩ መሐመድን ዶክሜንተሪ ባጭሩ እናንተም ራሳችሁ ቀስ ብላችሁ አቴንሽን ሰጥታችሁ ለአንድ ለሁለት ለሶስት ደቂቃ ጊዜያቸውን አመስልባችሁ እሱ እንድታዩ ላይ ይፈልጋለሁ። Instead of trying to resist the Quraysh's persecution with force, the Prophet looked for another way to safeguard his followers. In many ways, a far more radical step. He got them to leave Mecca, to abandon their homes and seek refuge on the other side of the Red Sea in the African kingdom of Axum, ruled by King Negus, a Christian. In 615 AD, a group of Muslims secretly left Mecca with their families and settled in a refugee camp in what is now modern-day Ethiopia. Quraysh were incensed by this exodus. They immediately sent a delegation to Nagus, the king of Abyssinia, in order to persuade him to send the exiles back home. Nagus the king summoned the leader of the Muslims in order to explain. And after telling the king that Muhammad was in fact the prophet of the one true God, he famously began to recite a verse from the Quran. The verses he read described the virgin birth of Jesus and described him to be a prophet of God. The words worked their miracle, and Negus, the king of Abyssinia, was moved to tears and allowed the Muslims to stay. እስልምና እንዲስፋፋ በሯን ከፍታ ያስተናገደች ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ይህ ምስክርነት የሰጡት ነቢዩ መሐመድ ናቸው፣ ግለሰቦች አይደሉም። እንዲህ አይነት ታሪካዊ ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ትናንት የተጻፈ ተረት ተረት አይደለም። ለኢሳት ዝግጅት እስራኤል ሀገር ሄጄ ነበር እኔ እና አንድ rabbi ነው የሚባሉት አለ በእነሱ እዛ fundraising ላይ መጥተው ንግግር ያደረጉ ነበር። in the name of God, of the God of the Jews, let my people go to freedom. Let my people go to their land. Let my people go and worship their God. And they went, and they came here to Jerusalem. They came here to Israel, through Jericho, and then ultimately to Jerusalem. And one kilometer from here, one kilometer, they made the, the Beit HaMikdash. They made the temple. And that light is the light of freedom. And the light of freedom tonight is joined by the voices of freedom. In this room are the voices of freedom. And the voices of freedom were heard in Ethiopia by who? By Malkat Shiva. By Malkat Shiva, she came to Jerusalem. She came here. Because, as it says in the, in the book of Kings, he came to visit the king of Israel, Shlomo, Amelech, King Solomon, and she brought with her gold. To mind, she brought so much gold, she could finance all of ESAT for the next hundred years. ንግስት ሳባ እዛ ድረስ ወርቅና ይዛ ሄዳ ነበር። የእስራኤልን መንግስት ብትጠይቁ ለመቶ ዓመት የሚሆን ለኢሳት ታገኛላችሁ ገንዘብ፣ ምክንያቱም እሳ ያመጣችሁ ገንዘብ ብዙ ነው ብሎ ነው የሚነግረን እስራኤላዊ እና በነመለስ ተቦክቶ በሌሎች የተጋገረ ተረት ተረት ኢትዮጵያዊነት መቶ ዓመት ነው ይሉናል። በተግባር ነው ኢትዮጵያዊነት ለዘመናት የኖረው። የእምቢባይነት ምልክት ነው ኢትዮጵያዊነት። ኢትዮጵያዊነት ዘር ሀረግ አይመርጥም። የሁላችሁ ዛሬ በኩራት የምንናገረው እና የምንኖረው እነዛ ኢትዮጵያኖች እንዲህ ሞተው ያቆዩት እነዚህ የምታዋቸው በጣሊያን የተሰቀሉ ኢትዮጵያ ከዚህ ውስጥ አሳዩኝ ስንት ኦሮሞ እንዳለ ከዚህ ውስጥ ስንት ጉራጌ፣ ስንት ትግሬ፣ ስንት ሀዲያ እንዳለ በምን ተለየ? አይናቸውን እየታሰሩ ዛፍ ላይ የተንጠለጠሉት ለእኛ ነፃነት ነው። ለተራ ነገር እዚህ ለየሰፈሩ ጎጆ አይደለም፣ ለኢትዮጵያዊነት ይሄ መከራ የተከፈለ ይሄ ኢትዮጵያዊነት ዝም ብሎ አይሞትም ነው ብላቸው እንደዚህ ነበር ባንዶች ኢትዮጵያውያኖችን አርበኞች እንዲህ ነበር የገደሏቸው። በጣሊያን እነዚህ ተኳሾቹ ባንዳዎች ናቸው። እንዲህ ነው ኢትዮጵያዊነትን ያቆዩት። ትኬት እየቆረጡ ፌስቡክ ላይ እየጻፉ እንዲህ በሞታቸው ከፍለው ነው ያቆዩት። ያንዳንዶቻችን አያቶች ናቸው እነዚህ። እዋቸው ልብሳቸውን ጫማ እንኳ የላቸውም። ለእኛ ግን አሸክመውን የሄዱትን እምቢባይነትና ቁራጥነት ይሄን ለመግደል ነው ነው ያለ ነው። ይሄን ለማጥፋት ነው ነው ያለ ነው። እኔ ትንቢት ተናጋሪ አይደለሁም። እኔ ተራ ዜጋ ነኝ። ሞቼም መቃብሬም ውስጥ ገብቼ ቢሆን ነግራቸዋለሁ። ኢትዮጵያዊነት አይጠፋም። ለዚህ መቶ እምነት አለኝ። በእግዚአብሔር አምናለሁ። ይህ እውነት ነው። ይሄ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ነው። በጣሊያኖች አንገቱ ተቆርጦ ለመታሰቢያ ፎቶግራፍ እንደ ሚዜም ይነሱበት የነበረ እንዲህ ሞተው ነው ያቆዩልን። ዝም ብሎ አይደለም የተከፈለው መስዋዕትነት። ዛሬ በየአንዳንድ ዩኒቨርሲቲ የመመረቂያ ጽሑፍ ለመጻፍ ብለው የሚነፉትን ተራ ወሬ ተዉት። እንዲህ በደም አንገት ተበትሶ ነው ኢትዮጵያዊነት ቆሞ የሄደው። ለምንድን ይሄ ድምፅ ጎልቶ የተሰማው? ብዙዎቻችን ዝም ስላል ነዋ፣ ስላልነገርናቸው ነዋ። ይነገራል ገና፣ ይሰበካል ገና። ኢትዮጵያዊነት ገና ያብባል። ይሄን ጥቃቅን የሰፈር ስሜት ሰብሮ ኢትዮጵያዊነት ያብባል። አትጠራቷል። ጎንደር ውስጥ የተካሄደውን አይታችኋል። በህወሀት ፖለቲካና ህገ መንግስት እና ጂኦግራፊ ጎንደር እና ወለጋ በጣም ርቀት አላቸው። ጅማና ጎንደር ርቀት አላቸው። አርሲና ጎንደር ርቀት አላቸው። እነሱ እንደሚሉን የተለያየ ህዝቦች ነን ነው የሚሉን። ኦሮሚያ ለሚሞተው ደም ግን ጎንደር ይጠይቅ ነበር። ጎንደር ለሚሞተው ኦሮሞ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊ የጎንደሩን ደም ያስተጋባ ነበር። ይሄ ጎንደር ውስጥ ማንነት ለድርድር አይቀርብም የሚል ነው የያዘው። እንደገና ከዚህ መፈክር ጀርባ ያለውንም ይሉት በኦሮሚያ የሚደረገው ኦሮሞቻች ግድያ ይቁም ነው የሚለው። ይሄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ድምፅ። ፌስቡክ ላይ ነው የተለየ ድምፅ የምትሰሙት። መሬት ላይ ያለው እውነት ይሄ ነው። የአምላካችን ግድያ ይቁም ነው የሚሉት ጎንደር ውስጥ። ይህንን ነው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ደግሞ የሚጠይቁት። ላይ ያለው እውነት ደግሞ ይሄ ነው። እኛ በገንዘባችን በሰዓታችን የምንችለውን ድጋፍ እንሰጣለን። ሞቱን የሚሞቱት ትግሉን የሚታገሉት ግን አገር ቤት ያሉት ናቸው። አገር ቤት ያሉት ደግሞ ከእኛ በተሻለ ኢትዮጵያዊነት ይሰማቸዋል። እኛ እዚህ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ ከነጩም ከቻይናው ከህንዱም ከአረቡም ጋር እየኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህዝብ አንድ ላይ አትኖርም ለየብቻ ነው እያል ስንሰብክ አሳፋሪ ነው። ነውር ነው። አንድ ላይ የኖርን ለመነጠል መታገል በስሜት ብቻ አይደለም። ዛሬ እንደሚባለው ማንነት በጣም እንዲህ አጎልተው ይጮሁበታል። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን ለመገልበጥ ሙከራ ተደረገ። ትዝ እንደሆነ በመከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ ከፍተኛ መኮንኖች ተሰብስቦ ሙከራ አደረጉ፣ ተከበቡ። በሚከበቡበት ጊዜ ሁሉም እጃቸውን ሰጡ። ሁለት ጀኔራሎች እጃችን አንሰጥም አሉ። ጀነራል ንጉሴና ጀነራል አማሃ ደስታ ሁለቱም ግን የአንድ ብሔረሰብ አባል አይደሉም። ጀነራል ንጉሴ ኦሮሞ ናቸው። ታስታውሷቸው ይሆናል ብዬ ነው። እኚህ ጀነራል ንጉሴ ናቸው። እኚህ ጀነራል አማሃ ደስታ ናቸው። ሁለቱም አንገታቸው ላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አድርገው ራሳቸውን የገደሉት የሞቱለት ኦሮሞነት፣ አማራነት፣ ጉራጌነት አልነበረም። የኢትዮጵያዊነት ያስተሳሰራቸውን ሀሳብ ይዘው ሰንደቅ ዓላቸውን ለብሰው አንድ ላይ ነው የተሰዉት። ይሄ ነው በእኛ ዘመን ያየነው ኢትዮጵያዊነት እና እንዲህ በቀላሉ በዩኒቨርሲቲ ጽሁፍ የሚፈርስ አይደለም ኢትዮጵያዊነት በደም ባጥንት በሞት በመከራ የተገነባ ኢትዮጵያዊነት ነውና ይኖራል፣ ይኖራል፣ ይኖራል። የዘር ፖለቲካ ሲነሳ ስለ አፄ ምኒልክም ትሰማላችሁ፣ ስለ ሌሎቹም ትሰማላችሁ። አንዳንዴ መጠየቅ አለብን፣ መመርመር አለብን። ዝም ብሎ የተሰጠውን ሁሉ ማዳመጥና መቀበል አግባብ አለ አጼ ምኒልክ የኖሩበት ዘመን የሚያስወቅሳቸው ከሆነ መጀመሪያ እኮ በህግ መተዳደር አቅቶን መከራችን እያየና ያለ ነው። በዚህኛው ክፍለ ዘመን አይነው ዘመን አማራ ናቸው ነው የሚባሉት እንግዲህ እና አጼ ምኒልክ አጠፉ ስለተባለው ጥፋት አማርኛ የሚናገሩ ህፃናት መገደል ነበረባቸው። ይሄ ጀስትስ ነው። ከቋንቋ በቀር ምን ያመሳስላቸዋል? አፄ ምኒልክና ጉራ ፈርዳ ያሉ ህፃናት ምንም የሚያገናኛቸው ደግሞ አንድ ሰውስ ማንነቱ እንዴት ነው የሚለካው? በደርግ ጊዜ የነበረው ቀይ ሽብር ብዙዎቻችን የተማረርንበት ማን ነው የሚጠየቀው? የትኛው ብሔረሰብ? እዛ ድረስ እንሄዳለን። አመት ነው። ኮሎኔል መንግስቱ ማን ናቸው? መቼም እንግዲህ እውነቱን መናገር ካስፈለገ ካየነው አለት ብዙ ህብረተሰብ ወጣለሁኝ። የኔ አባት ኃይለ ማርያም ወልዴ ናቸው። የሸዋ ኦሮሞ ናቸው። የገበ ልጅ ናቸው። አባታቸው ወልዴ ይባላሉ። የወልዴ አባት ደግሞ አያና ናቸው። እኔ የተወለድኩት ግን አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ አባታቸው ኦሮሞ ናቸው። የኮሎኔል መንግስቱ ለቀይ ሽብር የኦሮሞ ውስጥ ተጠያቂ ይሆናል ይሆናል። እንዴት ነው ሂሳቡን የምንሰራው? accountant እንቅጠል። የአፄ ምኒልክን በዚህ በኩል የሚደምር የኮሎኔል መንግስቱን የሚደምር እንደዚህ ፖለቲካ አይሰራም። ህግ ነው ሀገርን መዳኘት ያለበት። ሰው በወንጀል የሚጠየቅበት ግለሰብ እንጂ ብሔረሰብ ሊጠየቅ አይችልም። አሁንም እየተሰራ ያለው ወደ ጥፋት የሚወስደው ጎዳና ነው ይሄ ነው። ስለዚህ ሀገራችንን የህግ ሀገር የማድረግ የእያንዳንዳችን ግዴታ ነው። በምንችለው ሁሉ ተሳትፈን ይህንን ስርዓት መቀየር አማራጭ የማይሰጠው ነገር ነው። አለዛ ነገ በታላቅና በታናሽ በአክስትና በአጎት መካከል ፓርቲ የሚያቋቁም ድርጅት ነው ያለው መንግስት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ህዋት የሚባለው ጃፓን ውስጥ ቢሰራ ቶዮታና ኒሳን አንድ ላይ አድሩም ነበር ይባላል። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ነፃነት በሞቱት ከባጃጅ ሾፌር ጀምሮ በኦሮሚያ፣ በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በአርማጮ በአጠቃላይ በዚህ ከ September ጀምሮ በነበረው እንቅስቃሴ ለነፃነት ነው በይፋ ወጥተው የሞቱት የእያንዳንዳቸው ደም እኛ ጆሮ ላይ ይጮሃል። በተራ ጫጫታ መንፈሳቸው አይረበሽም። እንኳን ዛሬ ሰማንያ ሶስትን አልፈነዋል። እኔ ኢትዮጵያ ስላልኩኝ እንዴት ሊያሸማቅቁኝ እንደሞከሩ እንደው የግል ደግሞ ራሴን ትልቅ ላረግባችሁ ይሆናል እንጂ በነግራችሁ ደስ ይለኝ ነበር። ዛሬ እንደምታዩት በየዩኒቨርሲቲው ኢትዮጵያዊነት እየመጣ ነው። ያኔ እኮ ሁሉም የአፉ መክፈቻ የመክፈቻ የምድር የሚባለው የአፍ መፍቻ ቋንቋ ኢትዮጵያ መስደብ ነበር እኮ ህዋት እንደገባ ያም ኢትዮጵያዊነት ሳይነገረው የኢትዮጵያን ጥፋት ብቻ እየተነገረው ያደገው ትውልድ ነው ዛሬ ኢትዮጵያዊነትን ይዞ እየተነሳ ይህንን ነው ማጠናከር ያለብን እና ከግል ጉዳያችሁ ለብዙ ነገር የምታወሉትን ሰዓት ትታችሁ ከእኛ ጋር አብራችሁ ስለ ሀገራችን ጉዳይ እንማከር ብላችሁ ይህን ጊዜ ከእኛ ጋር ለማሳለፍ ስለመጣችሁ ከልብ ከልብ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው በእውነት የምናደርገው ነገር በሙሉ ከራሳችን ባለፈ መሆን አለበት። እኔ ገና አወራለሁ፣ ቀጥላለሁ። ግን ዋናው የተሰበሰብንበት የሆነ እርዳታ እንታደርጉ ነው ያለ አይደል? የሚያስፈልገው እሷን እዚህ እሱን በደንብ እናሟሙቀውና የምትሉትም አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ክርክር ያለውን ሳይሆን ደግሞ የሚያሳስቀውን የሚያዝናናውንም ነገር እናደርጋለን እና እስኪ ወደ fundraising ኡ እንሂድና ከዛ አንዳንድ ነገር በየመሃሉ ነግራቸዋለሁ። እነሱንም ከማስቸግር fundraising ኡን የራሴ